Straight up, straight up, way up, I feel blessed. भरि मैले ऱ्याप गाउने छु अनि नेपापले दिएको टी सर्ट क्याप लाउने छु मिडियामा ग्याङस्टरको pum, ai, pum, ai, pum, ai, pum, ai, ai, ai, ai. taradinha, bum, bum, safadinha, bum, bum, taradinha, bum, bum, safadinha, bum, bum, taradinha, bum,